Толя, держи! Толя! Держи, Толя! Нет? Толя, держи, нападай! Давай, Толя, давай! Давай, Толя! Толя! Толя! Толя! Давай, Толя! Мотай его! Быстрее, Толя! Крепко! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Толя! Толя, кричи, Толя, Толя. Толя! Держи, Толя, крепче! Толя! Все, молодец, Толя. О, Толя, что ты получил? Нифига себе. За что? что Ох, упал. Все, у него, его нож сломался.